שלום כולם, כאן פטרי, ואנחנו בסרטון חדש של איך להכין סליים. דרכים. אנ אנחנו הולכים ללמד אתכם דרכים חדשות והרבה יותר טובות להכין סליים אדיר. נמתח ויכול להגיע לאיזה 60, סתם לא, אבל הוא הולך להיות ממש אדיר. אז uh, תישארו בסרטון. בואו נתחיל. אוקיי, okay, דבר ראשון, אנחנו נשים את הביצה. שוברים לחצי ומשאירים את הבפנים בפנים. ואז תשפכו סבון כלים לתוך הביצה. כפי שאתם רואים זה הופך את הביצה לקצת יותר מסיבית ושומנית. אחר כך הוסיפו שמן קנולה, לא יותר מדי כי זה הופך את הביצה להיות קצת יותר דלילה וזה ממש לא מה שאנחנו רוצים עכשיו. אחר כך הוסיפו את הטיפקס. אתם תוכלו למצוא אותו בכל חנות כמו קרביץ או סטימצקי. קצת קשה להוציא אותו, שימו מספיק כדי שהתערובת אחרי ערבוב תהפוך להיות קצת יותר לבנוונה. נראה קצת כמו שפיל. כעת ערבבו את זה כמיטב יכולתכם. כפי שאתם רואים, הטיפקס קצת עוזר ללבנוונות של הסליים. בינתיים הוא עוד קצת שומני, אבל אל תדאגו. כבר אפשר להתחיל לראות את זה מקבל את הצורה. עכשיו תורו של הגזר. הגזר מביא לנו קצת יותר קטמטמטמות. שימו את כולו בתוך התערובת. לאט לאט הוא ינמס, אל תדאגו. עכשיו למצרכים האחרונים, תוסיפו שני אבנים. אבל זה לא יכול להיות סתם אבנים שאוספים בגינה. תוסיפו אבנים מנחל, או אבנים חלקות, בקיצור. עכשיו אם תשכחו את זה, כנראה שהסליים לא יעבוד. אתם צריכים לקחת M&M ולפרק אותו לחצי. בדיוק כך. שימו את שני החצאים בפנים. וערבבו. עכשיו, מרכיב אחד לפני האחרון הוא דף. קחו את הדף וקפלו אותו לצורת סירה. תוכלו למצוא מדריכי הכנת דפים לסירות באינטרנט, רק תכתבו איך להכין סירה מנייר. זה חלק מאוד חשוב בהכנת הסליים. עכשיו לרגע שכולם חיכו לו, הסירה. הכניסו את הסירה לתוך המשקה. או התערובת. בדיוק כך. כפי שאתם רואים, הסירה שלנו קצת טבעה. זה בדיוק מה שאמור לקרות, אל, אה, אל תיבהלו. עכשיו למרכיב האחרון. בליסטקס. <laughs> תפתחו את הבליסטקס. שלנו כבר קצת נגמר, כי הכנו די הרבה סליימים. הכניסו אצבע אחת לתוך הבליסטקס ושימו אותה בתוך התערובת. ערבבו קצת. אם הכל עבד לכם, הסירה אמורה כבר להינמס. הגזר לוקח לו קצת יותר זמן, אבל אם אתם תערבבו, אמור לצאת לכם צבע אדום. בדיוק כך. הצבע האדום הגיע מהבליסט בקצווי הגזר וגם קצת מהביצה. הוציאו את הגזר ותמשיכו לערבב. כשזה נראה בערך כך, אתם יכולים להכניס את זה למקרר. תשאירו את זה במקרר במשך שלוש שעות וזה אמור להפוך להיות סליים ממש ממש טוב. עכשיו סגרו את המקרר וחכו. אוקיי, חיכיתי עד אה, ממש מאוחר בשבילכם, שתוכלו לראות מה קרה לסליים. אז אה, כאילו, כמו שאתם רואים כבר ממש מאוחר, אנחנו עכשיו נבדוק מה קרה לסליים, ותראו איך יצא. אמור לצאת מדהים. מקווה שזה עבד. אה, זה בטוח, אבל אני אומר לך. עשינו לפי ההוראות, כן? וואי, קבלו. טוב, שנייה זה אמור להיות בלמטה. כן, זה בלמטה, זה רק הציפוי. נחמד לקרוא. מה זה? למה לא קרה כלום? מה זה הדבר הזה? קוסמת, מה זה הדבר הזה? לא יצא כלום, מה זה? זה נוזלי לגמרי. זה לא עבד, אוף! אה, fuck, fuck, אל, אלון, ש, שכ... שכחנו את הסוכר. מה אתה חופר? לא מאמין. shit! אוף. אוף, לא מאמין, לעזאזל. סמק. אוף! that I'm at an all-time יאללה, שפוך. אתם רואים האבנים, גזר, סירה, לא יודע.